hello and welcome friends C language सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं एक तो हेडर फाइल होता है स्ट्रिंग डॉट एच और उसके साथ प्रिंटफ और स्कैनअप न लगा करके गेटस और फुटेस का प्रयोग हम करेंगे जैसे अगर आप प्रिंटफ लिखते हैं तो उसके लिए हम प्रिंटफ की जगह कुछ और लिखेंगे क्या लिखेंगे पुटस लिखेंगे और स्कैन के लिए गेटस लिखेंगे आइए आपको दिखाता हूँ कोड बॉक्स के ऊपर तो यहाँ पर सबसे पहले तो हेडर फाइल बना लीजिए अगर यहाँ पे हेडर फाइल बना देता हूँ सबसे पहले हैश इंक्लूड आप नौ भी बनाए तो भी काम चल सकता है ऐसी कोई बात नहीं है S T D I dot H फिलहाल मैं बना लेता हूँ ये हो गया और फिर चूंकि दिखाना है स्ट्रिंग डॉट एच भी कर लेता हूँ तो हैश इंक्लूड एच ये हो गया और फिर यहाँ पर हमको मेन फंक्शन बनाना है तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिखते हैं मेन और ये मेन लिखने के बाद एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद हमें क्या करना है यहाँ पर अब हमको कुछ लिखना है ठीक है जैसे हम कैर टाइप का डेटा टाइप ले लेते हैं कैर ओके और यहाँ पर मैं दे देता हूँ एक लाइक नेम दे देता हूँ नेम एन एम नेम नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ और इसकी साइज रख लेता हूँ twenty three twenty four twenty five कुछ भी रख सकते हैं ठीक है अब यहां पर नीचे आऊंगा तो अब प्रिंटफ नहीं लिखूंगा देखिए मैं क्या लिखता हूं यहां पर डायरेक्टली मैं लिखूंगा पुटेस ठीक है और ये पुटेस स्ट्रिंग में ही प्रयोग होता है ये बात ध्यान रखिएगा तो यहां पर लिख दिया मैंने एंटर योर नेम ठीक है तो ये लिख दिया हमने अब इसको यहां से टर्मिनेट कर देते हैं तो ये टर्मिनेट हो गया एंटर करके नीचे आएंगे जैसे नीचे आएंगे तो आपको याद आएगा कि स्कैनअप लिखना है तो आप स्कैनअप भी लिख सकते हैं लेकिन उसकी जगह मैं लिखूंगा गेटस ठीक है तो ये गेटस लिख दिया हमने और चूंकि हमने बनाया है नेम नाम से वेरिएबल तो यहां पर सिंपली आपको टाइप कर देना है नेम कोई डबलेटेड कॉमा नहीं देना है इसी तरह से आप टाइप कर दीजिए एंटर प्रेस कीजिए ठीक है एंटर प्रेस करके जैसे ही नीचे आएंगे तो अब यहां पर इसको प्रिंट भी तो करवाना है तो यहां पर फिर लिखेंगे पुटेस आपको याद होगा कि गेट स्कैनर लिखने के बाद हम उसको प्रिंट भी तो करवाते थे तो अब यहां पे लिख देंगे पुटेस ठीक है फुटेस में क्या करेंगे फुटेस में दे देंगे name N A M E हो गया काम ठीक है तो अब यहां पर टर्मिनेट कर दीजिए और टर्मिनेट करने के बाद यहां पर इसको सेव कर दीजिए तो यहां से इसको सेव करता हूं कुछ इस तरीके से ये सेव किया हमने डेस्कटॉप पे कर लेते हैं चलिए ठीक है तो एक नाम दे देता हूं मैं लाइक यहां पे नाम दे देता हूं str.c ठीक है तो ये हो गया अब इसको एक बार कंपाइल करवाते हैं देखते हैं प्रोग्राम सही बना है या नहीं तो अगर हमारा प्रोग्राम सही है तो देखिए सही बना हुआ है कंपाइल हो गया ठीक है अब यहां से इसको रन करवा लेते हैं तो यहां से इसको रन भी करवा लिया हमने और जैसे ही रन करवाएंगे तो आपको दिखेगा यहां पर एंटर योर नेम तो यहां पर नेम एंटर कर देते हैं ठीक है नेम एंटर कर दिया तो यहां पे नेम एक्सेप्ट कर गया तो यही तो है स्ट्रिंग और इस तरह से हम गेटर्स और पुटेस का यूज कर सकते हैं